Γεια σας, κυρία Χρήστου, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας σήμερα για αυτή τη συνέντευξη. Θα ξεκινήσουμε με μερικές ερωτήσεις ε, σχετικά με το πώς ε, αρχίσατε να ασχολείστε με τη μετάφραση. Πώς προέκυψε λοιπόν η μετάφραση στη ζωή σας? Λοιπόν, ε, νομίζω πάντα υπήρχε. Είμαι από τα παιδιά που μεγαλώσαν δίγλωσσα. Μεγάλωσα σε ένα αγγλόφωνο και κυπριακό ελληνόφωνο περιβάλλον, όπου εναλλάσσονταν οι γλώσσες. Οπότε μάλλον τα πάντα μετάφραζα, μετέφραζα όπως όλα τα παιδιά, πώς θα το πω αυτό στα αγγλικά, πώς θα το πω αυτό στα ελληνικά. Αυτό, οπότε είναι κάτι φυσικό εν μέρη. Ε, δεν σκέφτηκα ποτέ να το ακολουθήσω σαν επάγγελμα, μπήκα στο επάγγελμα τυχαία. Ε, όταν βρέθηκα κάποια στιγμή πολύ μικρό στο Παρίσι και επειδή δεν είχα βίζα Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να γραφτώ σε μια σχολή για να βγάλω φοιτητική βίζα. Και το μόνο μάθημα που είχε μείνει ανοιχτό, το μόνο πτυχίο, ήταν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα γαλλοαγγλικής μετάφρασης και διερμηνίας. Οπότε ε, έδωσα και γράφτηκα σε αυτό. Είναι η τρίτη μου γλώσσα τα γαλλικά. Και εκεί κόλλησα από το πρώτο μάθημα. Και έτσι ξεκίνησε. Εντελώ τυχαία. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ. Απίστευτη ιστορία. Και τι σημαίνει για εσά, μεταφράζω έτσι όπως το ζείτε όλα αυτά τα χρόνια γίνομαι ένας διάβλος επικοινωνίας. Νομίζω αυτό είναι το... η μεγάλη έλξη αυτής της δουλειάς. Ε, επικοινωνώ και δεν επικοινωνώ εγώ, μπαίνω στο προσκήνιο και δεν μπαίνω εγώ. Συνήθως δεν μπαίνει, αλλά ενώ, Οπότε αυτό το κομμάτι που βρίσκεσαι ανάμεσα σε συγγραφέα και κοινό, το βρίσκω ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο να βρίσκεται κάποιο. Να περάσουμε σε ερωτήσεις για τη διαδικασία της μετάφρασης καταρχήν, ξέρουμε ότι μεταφράζεται τα κόμιξ. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι ιδιαιτερότητες ή οι δυσκολίες του είδους ναι, ε, στα κόμιξ τα οποία πάλι μπήκα τυχαία τα τελευταία 3-4 χρόνια, αλλά έχω μεταφράσει αρκετά και κυρίως graphic novel. η μεγάλη πρόκληση και ευχαρίστηση είναι ότι μεταφράζει μέσα σε ένα φυσικό χώρο. Ε, δεν έχεις τη λευκή σελίδα που έχεις στο δοκίμιο ή στο μυθιστόρημα, έχεις τον περιορισμό που είναι το μπαλονάκι. Ε, αυτό σε αναγκάζει να είσαι πολύ ακριβής, δεν μπορείς να κλέψεις, δεν μπορείς να εξηγήσεις, είναι, δουλεύεις με έναν φυσικ, μέσα σε ένα φυσικό περιορισμό, το οποίο είναι εν μέρει το μπαλονάκι. Επίσης είναι προφορικός λόγος, που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η στο μυθιστορημα εχεις τον περιορισμο που ειναι το μπαλονακι ε αυτο σε αναγκαζει να εισαι πολυ ακριβης δεν μπορεις να κλεψεις δεν μπορεις να εξηγησεις ειναι δουλευεις μεσα σε ενα φυσικο περιορισμο το οποιο ειναι εν μερει το μπαλονακι επισης ειναι προφορικος λογος που εμενα με ενδιαφερει παρα πολυ η μεταφραση του προφορικού λόγου, ακροβατεις κάπου ανάμεσα σε, σε θεατρικό και καθημερινό προφορικό λόγο και λογοτεχνία είναι πάλι ενδιαφέρον σημείο. Και η άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει την εικόνα για μένα. Δηλαδή, η αφήγηση σε ένα καλό κόμμα γίνεται ταυτόχρονα και μέσω του λόγου, των λέξεων και μέσω τη εικόνα. Ενώ στη λογοτεχνία η αφήγηση είναι μέσω των λέξεων και πλάθει ο αναγνώστη με τη φαντασία του στι εικόνε. Οπότε δεν αρκεί μόνο αυτό, αυτό που γράφεις, δουλεύει ταυτόχρονα και με μία εικόνα. Και αυτό σου δημιουργεί άλλες πάλι ιδιαίτερες προκλήσεις στη μετάφραση. Δηλαδή, γράφεις πράγματα που ίσως αν υπήρχε ο λόγος μόνος του, έστω και σε ένα θεατρικό δεν τα έγραφες έτσι, γιατί πρέπει πάντα να ταυτίζονται με την εικόνα που τα συνοδεύει. Οπότε, αυτές. Και... Ε, η πρόκληση από τα αγγλικά στα ελληνικά, που είναι τα κόμικ που έχω μεταφράσει κυρίως, έχω κάνει μία μετάφραση νομίζω μόνο στα αγγλικά, ε, είναι ότι συνήθως στα ελληνικά είναι μεγαλύτερες λέξεις <laughs> και τα γράμματα. Οπότε ναι, κατά τη διάρκεια της μετάφρασης κάθεσαι και μετράς συλλαβές, ε, μετράς γράμματα, μετράς, μετά είναι πώς θα γίνει η στοιχειοθέτηση, μπορεί να σου σπάσει μια λέξη που σου χαλάει το ρυθμό στον προφορικό λόγο γιατί δεν χωράει. Οπότε υπάρχει μια γραφή και μια ξαναγραφή σε διάφορα στάδια. Δεν, δεν τελειώνει με το που το στέλνει. Γίνεται το lettering, σου ξανάρχεται και μετά βλέπει ξαφνικά το λόγο σου να κάθεται στην εικόνα και διαβάζεται λίγο αλλιώ. Οπότε και εκεί περνά μια διαδικασία, ένα-δύο draft μέχρι να βρει το τελικό. Που και να σου χωράει και να σπάει και να έχει τη μουσικότητα που θε. Δηλαδή να υπηρετεί αυτά που υπηρετεί έτσι και αλλιώ να μεταφραστεί. Και να δένει οπτικά. Τέλειο. Ε, υπάρχει κάποιο από τα graphic novels που μεταφράσετε που σας δυσκόλεψε περισσότερο δύο από αυτά. Το πρώτο κόμικ που μετάφρασα ήταν ε, μία μεταφορά ολόκληρη του Δον Κιχώτη του Θερβάντες από έναν Άγγλο συγγραφέα, ο οποίος έχει μεταφέρει τις 1200 σελίδες του Θερβάντε σε ένα graphic novel 300 σελίδων. Είναι υπέροχη, υπέροχη δουλειά. Και ο οποίος φυσικά έχει προσαρμόσει τη γλώσσα στο σήμερα, με το σκεπτικό ότι όταν ο Θερβάντης έγραφε το 1600 τόσο, έγραφε μοντέρνα γλώσσα τότε. Οπότε η μία πρόκληση είναι αυτή. Αυτό προκύψανε πάρα πολλά ζητήματα με αυτή την μετάφραση. Ε, το πρώτο είναι τι κάνεις όταν έχεις ένα, μια μεταφορά ενός κειμένου, ποιος συγγραφέα υπηρετής. Υπηρετής των Θερβάντες ή υπηρετής των Ρομπ Ντέιβις. Ή και τους δύο. Ε, ανάμεσα σε δύο. Ε, το δεύτερο που προέκυψε το οποίο ανακάλυψα στην πορεία είναι ότι η πρώτη μετάφραση του τα έγινε από τα Ιταλικά στα Ελληνικά. Γι' αυτό και τη Δουλθινέα τη λέμε Δουλτσινέα, γι' αυτό και είναι ο Σάντσο Πάντσα αντί ο Σάντσο Πάνθα κτλ. Οπότε και εκεί, δηλαδή είναι ένα έργο που είναι ήδη γνωστό, έχει πολιτισμικές αναφορές. Τα κυρίω ονόματα τα ξέρουμε με ιταλόφωνη προφορά. Αυτή όμως είναι μια μεταφορά ορόκληρου του Δον Κιχώτη, οπότε και ονόματα που δεν τα είχαμε ακούσει ποτέ στα ελληνικά. Οπότε, τι έκανε, ποια είναι η συχνότητα. Ε, υπήρχε μια ολόκληρη. Νομίζω η έρευνα για τα ονόματα πρέπει να κράτησε τρει εβδομάδε. Γιατί έχει μεταφραστεί Δουλτσινέα, Δουλθινέα, ο Ροσινάντε έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη, έχει γίνει Ροθινάντε. Ήταν όλο αυτό. Είχε πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα όλο αυτό το πράγμα και μετά αυτό. Αυτός κάποιες φορές είχε αποσπάσματα σχεδόν όπως ήταν από τον Θερβάντες από την αγγλική μετάφραση του Θερβάντε. Όμω, γιατί αυτό δούλευε με την αγγλική μετάφραση του Θερβάντε, εγώ είχα την ελληνική και το ισπανικό και το αγγλικό. Ε, είχε τέτοιε προκλήσει. Μετά ο ίδιο συγγραφέα έχει γράψει δύο graphic novel που έχω μεταφράσει, το τρίτο, στο οποίο έχει φτιάξει έναν φανταστικό σύμπαν το οποίο θα μπορεί να είναι ο δικός μας κόσμος σε 100 χρόνια. Ένα παράλληλο σύμπαν δεν ξέρεις, είναι μια εφηβική ιστορία και από εκεί έκανε πολλές πολλές γλωσσοπλασίες ε, σε επίπεδο σχεδόν Alan Moore, δηλαδή. Θυμάστε κάποιο Δεν έχουν γενέθλια, δεν έχουν birthday, έχουν death day. θυμάμαι τα ελληνικά πιο πολύ τώρα. Ε, είναι σε έναν κόσμο όπου βρέχει μαχαίρια, οπότε κάθε φορά που είναι knife o'clock αντί 9 o'clock. Έχει, είχε διάφορα τέτοια πολύ ωραία. Η, θυμάμαι στα ελληνικά, ας πούμε, ότι οι, τελειωμένες μανα... οι γονείς είναι οι μηχανές, οι τελειωμένες μανάδες πε... τις αποσύρουν σε ένα μαμάσιλο. Έχει... Είχε, είχε κάθε δύο σελίδες είχε μία γλωσσοπλασία που να ταιριάζει με αυτό το σύμπαν. Οπότε, γενικά, όποτε προκύπτει κάτι τέτοιο, είναι, πολύ ενδιαφέρον για να μεταφραστεί. Mm-hmm. Τέλεια. Να περάσουμε και σε μερικές ναι. ερωτήσεις για, για το επαγγελματικό, ας το πούμε, πεδίο ναι. της μετάφρασης. Είστε ικανοποιημένοι από τις απολαύες σας από τη μετάφραση των κόμιξ. Εγώ είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, νομίζω, γιατί ε, είμαι συνέτρος στον εκδοτικό στον οποίο μεταφράζω κυρίως. Οπότε δεν έχω απολαυές ακριβώς ως μεταφράστη, μεταφράζω για μένα κυρίως. Και ήταν μια πολύ εσκεμμένη κίνηση. Ε, Κυρίω γιατί μετά από 25 χρόνια ήθελα να αρχίσω να επιλέγω πραγματικά αυτά που θέλω να μεταφράσω εγώ, που έχουν μια πρόκληση που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν. Ε, σε γενικές γραμμές όμως όχι. Θεωρώ ότι οι μεταφραστές κυρίως λογοτεχνίας στην Ελλάδα, είναι κακοπληρωμένοι. <laughs> Ευθέως. Και το στάτους των μεταφραστών αντίστοιχα Θεωρείτε ότι έχει βελτιωθεί τελευταία. Θεωρώ ότι ε, γίνονται πολλέ προσπάθειε και έχω δει μια βελτίωση τα τελευταία Σαν τη δική σα, ε, γενικά με τα διάφορα translation slams που γίνονται. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό ώστε να αρχίσει ο κόσμο να καταλαβαίνει τι είναι αυτή η διαδικασία τη μετάφραση. Νομίζω το μεγαλύτερο παράπονο των μεταφραστών είναι ότι όταν είναι ένα καλό βιβλίο και μια καλή μετάφραση, τα εύσημα τα παίρνει όλο ο συγγραφέα. Όταν είναι ένα κακό βιβλίο και μια καλή μετάφραση ενό κακού βιβλίου, γιατί συμβαίνει και αυτό, ε, τρώει το ξυλό μεταφραστή. Ε, νομίζω είναι δεδομένο και αυτό είναι από μια έλλειψη γνώσης του τι ακριβώς είναι αυτό το επάγγελμα και τι κάνει, ότι δεν είσαι απλά κάποιο που ξέρει μια ξένη γλώσσα. Είναι, υπάρχει, υπάρχει τεχνική, ε, που δουλεύετε. Γι' αυτό εγώ θα ενθάρρυνα όσο γίνεται όλους να κάνουν και ένα μεταφραστικό καλό. Ε, όχι ότι είναι απαραίτητο, υπάρχει και εμφυτή αλλά σίγουρα σου ξεκλειδώνει πολλές από τις τεχνικές και σου γλιτώνει χρόνια αργότερα ε, που θα έπρεπε να το ανακαλύψει με την πείρα. και αυτό είναι, δεν ξέρει ο κόσμος ότι είναι δουλειά χρονοβόρα, με τεχνική, ότι κάθε πράγμα που γράφεις δεν, δεν είναι απλά αυτό που διάβασες, ότι ισορροπείς και παίρνεις αποφάσεις συνέχεια. Τον αναγνώστη, τον συγγραφέα, τη μουσικότητα και χάνω το νόημα, το νόημα και χάνω τη μουσικότητα, είναι αυτό. Είναι, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση είναι αυτή για μένα και η πρόκληση, αλλά είναι χρονοβόρα διαδικασία. Περνώντας τώρα στην αλληλεπίδραση με κάποιου άλλους παράγοντες, πιστεύετε πως η επιμέλεια σε ένα κείμενο είναι απαραίτητη Πιστεύω πολύ στην επιμέλεια μετάφραση. Δεν νομίζω ότι το έχουμε. Σίγουρα ξέρω ότι το κάνουμε σαν εκδοτικό και έχω κάνει επιμέλειε μετάφραση εδώ. Δεν ξέρω αν γίνεται συχνά, αλλά πιστεύω από, στο εξωτερικό έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πιο. Παρόλο που είναι λιγότερη μεταφρασμένη λογοτεχνία στον αγγλόφωνο κόσμο, γίνεται πιο συστηματικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι χρειάζεται ένα translation editor ε, πριν πιάσει το, κείμενο στο χέρι του ο επιμελητής που θα κάνει τις διορθώσεις πια σε επίπεδο τυπογραφικό. Ε, δημιουργείται ένα χάσμα όταν πάει σε ένα, το πω όλιο, σε ένα μεγάλο κείμενο, ακόμη και ο καλύτερος μεταφραστής του κόσμου, θα του φύγουν κάποια πράγματα. Δεν μπορεί σε 100.000 λέξεις, κυρίως με με την πίεση χρόνου που δουλεύουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερο όγκο, γιατί οι απολαυέ είναι χαμηλέ, πάντα πάει σε αυτό. Ε, δεν έχει το χρόνο να αφήσει το κείμενο όπω θα έπρεπε ένα μήνα να κάθεται και μετά να το ξαναδεί με φρέσκα μάτια. Εκεί βοηθάει ο επιμελητή μετάφραση που γνωρίζει τι δύο γλώσσε, κάνει τη σύγκριση του κειμένου, σημειώνει αυτά που έχει να πει και γυρνάει και σε συνεργασία με το μεταφραστή κάνει τι διορθώσει. Και εκεί πια, όταν πάει στον επιμελητή, ξέρει ότι το κείμενο είναι σωστό και οι παρεμβάσει του δεν μπορούν να είναι σε ύφο ή σε κάτι που του κλωτσάει στα ελληνικά, γιατί ας πούμε αυτό έτσι το ήθελε ο συγγραφέα στο αρχικό. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτή η διαδικασία εγώ. Χρειάζεται και ο επιμελητή στο τέλο, αλλά πια για τυπογραφικά κτλ. Και, και καλύτερη συνεργασία, δηλαδή το επιστρέφει συνέχεια το κείμενο στο μεταφραστή, συζητά μαζί του. Γιατί δεν απλά το, δεν, το, το διορθώνει, απλά λε γιατί επέλεξε αυτό. Και με του ε, συγγραφεί του οποίου μεταφράζεται, αναφέρατε πριν ναι. ε, για τη μετά την προσαρμογή του έργου του Θερβάντε. Ε, επικοινωνείτε, αν έχετε ναι, ναι. πρόβλημα. Ή... Ναι, ναι, με, μέχρι στιγμή ναι, με όλου. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει εκεί που είναι δυνατόν επικοινωνία ε, με τον συγγραφέα. Ε, είπατε ότι έχετε διτό ρόλο και στον εκδοτικό οίκο ναι. και ως μεταφράστρια. Ε, ε, Ωστόσο έχουν υπάρξει περιπτώσει έξω από το χώρο αυτό, όταν δουλεύατε λογοκρισία ή να αλλάξει κάποιο κάτι στη μετάφρασή σας, ίσως, ε, χωρίς να σα ρωτήσει. Ε, Επειδή λέγαμε πριν και για τους επιμελητές, το πώς είναι αυτό. αυτή η Στο λογοτεχνικό κομμάτι δεν μου έχει τύχει. Ε, μου έχει τύχει, ναι, σε άλλα κείμενα, ε, που ήταν τύπου δοκίμιο που κάπου θα δημοσιεύονταν λοιπά Ναι, μου έχει τύχει να γίνουν παρεμβάσει. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ ότι γυρνά και ρωτά γιατί <laughs> το έκανε, αν διαφωνεί. Πρέπει, πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Δηλαδή, και όλοι στο τέλος υπηρετούμε ένα κείμενο. Αυτό είναι. Δεν είναι θέμα λογοκρισίας, είναι θέμα το να υπηρετηθεί όσο καλύτερα γίνεται το κείμενο. Ποια είναι μια γενικότερη εικόνα για τη μετάφραση των κόμιξ στην Ελλάδα, την οποία έχετε. Ε, νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά από αυτό που έχω δει. Γίνεται ε, καλή δουλειά. Ε, έχουμε καλούς μεταφραστές. Ε, θα ήθελα να δω και ελληνικό κόμικ να μεταφράζεται προς τα αγγλικά πιο πολύ, ιδανικά. Ε, ε, είναι τέτοια, νομίζω, η διαδικασία παραγωγής ενός κόμικ ε, επειδή περνάει από τα 48 από τα χέρια σου, πάει στον διορθωτή, ε, μπαίνει στα... γίνεται το όλο lettering, το ξανακοιτάμε, το ξανακοιτάνε όλοι πολλές φορές μέχρι να τυπωθεί. Ε, που νομίζω αυτό λειτουργεί υπέρ της μετάφρασης. Έχεις περισσότερο χρόνο παραγωγής από ότι σε ένα βιβλίο που τελειώνει σε 100.000 λέξεις, το στέλνει και μετά μπορεί να, αυτό μπορεί και να μην το ξαναδείς και σου έρχεται πια τυπωμένο και εκεί ξέρω πολλές περιστάσεις όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις. Εκεί επειδή αναγκαστικά υπάρχει αυτό η διαδικασία παραγωγής, καταλήγει νομίζω με καλές μεταφράσεις γενικά. Και πριν σας αφήσουμε, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης των κόμικ στην Ελλάδα, μια που είδατε ότι ναι. θεωρείτε ότι έχουμε έτσι μεταφραστές. Θεωρώ ότι ενώ είναι μια πάρα πάρα πολύ μικρή σκηνή ας πούμε, ε, βλέποντας τα τελευταία ε, κόμικων, βλέπω ένα άνοιγμα, ότι μεγαλώνει, ε, έχει πολύ νεανικό κοινό. Δηλαδή, παιδιά που είναι 15, 14, 15 τώρα που τα βλέπει να μεγαλώνουν και να έρχονται και να ψάχνονται. Οπότε, ναι, είμαι αισιόδοξη ότι στο μέλλον θα έχουμε και περισσότερα ελληνικά και περισσότερα μεταφρασμένα. Και τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα φοιτητή που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση, με τη μετάφραση των κόμιξ, ίσω σε αυτή την περίπτωση. Των κόμιξ. Ή και με τη μετάφραση γενικότερα. Με τη μετάφραση γενικότερα. Ε, πολύ πολύ διάβασμα και στις δύο, και στις δύο τρεις, δεν ξέρω ποιες είναι οι γλώσσες, και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πολιτισμική επαφή με τις γλώσσες σου. Δεν είναι μόνο γλωσσικό το θέμα ε, και αυτό ισχύει πάρα πάρα πολύ στα κόμιξ που έχεις καθημερινό λόγο. Στο πώς μιλάνε. Είναι, δηλαδή εκεί πιάνε και πολλές ταινίε, όπου έχεις προφορικό λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.